大家好，我今天要教各位如何拆解美好 MH 二零二五。首先，你们要准备一支美工刀跟一把小支的十字起子。再来就是把这个蓝牙喇叭的盖子。 用美工刀慢慢把它妙掉。它这个黄色边有没有外围？从它外面有没有插上去？然后用杠杆原理这样子，慢慢把它顶顶开。 慢慢开，这样子。使用的时候要小心，尽量朝外面。 盖子就起来了，再来就是拆里面里面的螺丝，里面有六个螺丝孔，一样，一个一个把它拆起来。小心哦，不要。 把喇叭这个弄破了，弄破就没有用了，空调来就报销了。 六个螺丝拆好之后，轻轻的、轻轻的往往上，这个有一个缝，有没有？轻轻往上拉，稍微摇一些，轻轻的哦。 上面有线比要洗要小心。哦，这一个电池是用一八六零三点七伏一千八百毫安时的电池，它它有接两条电源线出来，一个红黑接到前面的 IC 板。 海西吧。应该海西板这边有，这边有两个 pin，这里有两个 pin，OK。到时候如果电池电池续航力很差的时候，这个这两个 pin 拔起来，然后那个电池拔起来拿去。 电子材料行，或者是光华商场那附近找找看。没有问题的话，就记得要小心这两条电线，不要压到。把它装回去。 好，然后我们来试试看看有没有问题。Bluetooth mode。 大概是这样子。喜欢我的影片，记得右下角帮我按下赞，谢谢大家的收看。